šetnja kroz ovaj put definitivno Dotak. Dotaknu tu prirodu. Malo sam pregledao i našao da i ovim putem se može otići gore dosta daleko. A ono što smo videli dole, pa sam pitao se šta je, to je ovaj stup rasiti stup od ulične rasvjete koje, ulica koja ide još gore, skroz još gore. A mi ćemo malo prošetati ovdje. A, sad mi je tačno rečeno šta je bilo ovo, prvo spomenik je bosanskoj prirodi. Ne zaboravimo da je to dole ispod ovako jedno 30 metara onaj potok koji jako lijepo teče. Međutim, ona brana sva koja je nastala, nastala je pu, zato što je klizište krenulo. Vidi se tamo lijepo, u pozadni se jako lijepo vidi klizište. Kako se odronila zemlja, povukla kompletno brdo sa sobom i krenula, je na stranu. Sada će jedna velika u tome svemu ono što nije bilo ljudske žrtava ni materijalne štete. Priroda se malo pobunila protiv nas. Rekla je vas dosta više, do ovdje ste mi došli. I tako, to je to što je napravilo dole onim pravcem ovako kad se krene ovako ona, onu branu kompletno zatrpalo potok i ostalo kako mi rekoše ovih ljudi koji ovdje žive morali su otrpavati potok inače je prijetio da poplavi dalje, ja E, idemo dalje ovom cestom. pa Čumur se malo prosuo po cesti, ali nema veze. Nećemo sad paliti ništa. Dolazimo do ovde i vidimo jedan znak prirode dotaknuto, ali na drugi način. Jel? Spomenik nekim drugim dešavanjima u Bosni i Hercegovini prije nekih 20 godina. Onda ne na još jedan dio. <clears throat> Rekoše mi da postoji tu. I evo nađo, nađo drugo klizište. Drugo klizište koje vidi se odlomilo komad ceste, ne velik komad ceste, ali je ovdje napravila ove velike pukotine. Ta cesta sad prijeti da se skroz obruši prema dole. Inače, jedno jako lijepo selo. Jako lijepo selo. Sa jako divnim ljudima. Jel? Klizište krenulo. Metar je samo spala zemlja. Ali je ova kompletna masa koju vidite ovdje. Kompletna masa je bila, jel? onaj, ovdje, skroz gore. Tako da onaj, i čak je prijetilo da i ovu strukturu, ovu ovdje malu betonsku strukturu da odveze niže dole prema ovim kućama. A to je rezervar za vodu koji ti ljudi koriste u tim kućama da bi se napojili, jel? Da imaju ljudi vode. Inače, jako lijepo mjesto sa opet nekim zvukovima sa strane ceste nekakvog divljeg života koji živi ovdje. <clears throat> Divljeg život koji živi ovdje u ovom prelijepom selu. Vidimo gore med, malo više u brdima, još uvijek snijega ima. Snijeg se zadržao, zadržat će se još neko vrijeme sigurno vidimo da je oštećenje ceste koje je ovo klizište napravilo sa strane, što je obrušilo se, ostalo malo dublji utjecaj, jel? A vrlo moguće da su ovo i godine koje su prošle, da se ova cesta uopšte nije ne popravljala ni ništa. <clears throat> Tako da je onaj vrlo moguće, evo, A evo, stanovnici ovog sela i dalje čekaju da se neka stranka od na vlasti, kaj god, kaj god ta stranka bude na vlasti, da se <clears throat> sjeti da i njima napravi cestu koja inače vodi dosta daleko gore. ide ona još dalje gore ubrzo mi nećemo iz do kraja ceste ali ćemo prošetiti prošetat ćemo dok se ovaj put dole. Put dok se ne sastavi gore. Ako nađemo skretanje pa ćemo se njime vratiti nazad. Inače, jako je pod lijep dan za šetanje. Do prije pola sata sam sjedio. <coughs> Nisam radio ništa, pa mi na pamet, rekao, već sa pobogu mogu malo otići prošetati. I evo, šetam nešto nečudno. Ali eto, drveta. Drveta na kraj zime, znači, riješili su se svega briga i muka od prošle godine. Sad je samo vrijeme, jel? Da krenu ponovo da listaju i da pupaju. Bog me ubio ako ja znam koje je ovo drvo. Pa jel, išao sam u tu neku drvnu školu, pa opet ne znam koje je to drvo. Evo još jedan spomenut, spomenik, pardon, dotaknuto je bosanskoj prirodi. Eto ga, Sekić neki. Da li je ovo bilo neko klizište? Ima taj neki kao ovako od ozgo da je kao krenulo ma nije nije uvijek čovjek kad razmišlja razmisli pa stane na ono najgore pa skonta pa nema od toga ništa e, umoljavamo stranke na vlasti da dođu brate da poprave ovu cestu ne mogu doći s autom razbio bi ga ovaj ovo 100% bi ga razbio od ovo. Dobro, idemo mi još dalje šetati. Ovaj put, ovaj dole put se suzio. I kako ja mogu da vidim, oni u svom nestanju, a uključenja s ove strane nema. Tako da ćemo da pogledamo još ovdje malo. Aha, Dobro. To je to. Uključenje na donju cestu. Međutim, uvijek postoji mogućnost velika da je to dole ima blata do koljena. Pa ja bi da izbjegnem bespotrebne svađe sa kolegom koji je vlasnik auta, pošto da je tamo negdje ovako u daljini opro upravo pa da mi ne bi psovao sve na kameru uključujući moju dragu majku ću ja da se vratim zajedno cestom naravno još jedan pogled na bosansku ljepotu malo jedan kamerman bi ga švenkom nazvali međutim za pravi šenk nemamo stativ malo svjetla tako to je ono što sam razmišljao dole da bi moglo da bude stub neki međutim nije stub svjetla dobro idemo mi dalje šetnja ovom cestom je jedno jako jako lijepo lijepo iskustvo prošetao bi gore ubrzo ovako onim pravcem možda međutim dešava se to da je onaj znak s početka buni bojim se da nije da ne bi bilo ovoga ovoga da ne bi bilo i ovoga da fali tako da ćemo da se, jel, malo, malo ćemo da se, što ono kažu, suzdržimo, jel? Suzdržat ćemo se malo od hodanja. Od hodanja po terenu, jel, koji nije provjeren ranije. Međutim, ja vidim tu da je tu dosta drva posjećeno da stapanjeva ima razmišljam nešto o tome da su, da je to možda očišćeno da samo stavljeno upozorenje da može postojati mogućnost mogućnost da može postojati Međutim, malo prije rekao da ne bi bilo onoga i da ovoga fali. Nećemo, nećemo se zajepit. Tako, šetamo nazad, hodamo cestom. Ovo za ovu cestu nisam znao. Ja sam ovu cestu jednom samo prešao. Išao sam, neki ljudi su mi, koji su mještani, jel, pokazali koji je to dio ovog, ovdje brda, ovog, ovdje brda. Pokazali su mi koji je taj dio ovog ovdje brda, a da nije onaj, da je 100% siguran da nema mina tu pa sam ja to išao gore, pa sam ovu cestu samo prešao jednom, totalno sam mi je blokirao iz uma. <coughs> Tako da, prošetati još malo ovom cestom, prelijepo jedno zadovoljstvo, zadovoljstvo, bac malo pogled na to kako, kako priroda zna biti okrutna kad to želi, govorimo o onome klizištu tamo što smo ga prošli jednom i drugom ono, jednom i drugom inače teren ovdje nije tresetan međutim taj potok što je dole pa je on napravio ja, svoje podzemne hodnike pa se to malo malo se to i urušava i sve to ali može se desiti u slučaju da bude neko srap pip da bude klizišta, poplave i to. I evo, <laughs> stižemo tamo gdje smo bili malo prije, gdje gdje je zemlja odvukla i komad ceste, kako rekao, ne prevel komad ceste, ali ipak je odvukla komad ceste sa sobom. To je to. Malo pogled iz drugog ugla na te na to na što je priroda spremna samo da vam, nam dokaže ja, niste vi bolji nijači ništa od mene možete dokle hoćete možete koliko hoćete nešto dokle hoćete priroda nam kaže zbog toga malo malo da, da razmislimo o stvarima koje radimo jel što ovo je sve jedna planeta i mi treba da tu živimo zajedno sa svim ostalim bićima koje tu obitavaju. Prošli smo opet onaj znak miniranog terena. Međutim, vidim ovdje... Nećemo prilaziti. Previše, ali vidim ja da tu ima neki put kojim su ljudi išli, da Bog da da to nije onaj put kojim sam ja zadnji put kad sam bio tu, kad sam išao u drva, išao sam potokom gore, ovako uzbrdo. I onda se nekim okolnim putem vratio, mislim čak da sam izašao ovdje. Tako da ovaj znak za mine, eto ne znam, ne znam što da kažem. Moguće da ima, moguće da nema, svašta je nešto moguće. E tako, evo, vratimo se mi na naš početak, smo odšli jedno 200-300 metara šumom, Vidimo dole. Spomenik dotaknutoj bosanskoj prirodi. Dole u danini vidimo potok. A ovdje sa desne strane vidimo to klizište koje je povuklo kompletno ovo brdo skroz spustoga 30 metara dole ni stranu u vodu.